ስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቷል ክብር ስለ ፍጹም ምልጃው ለኔ ግን ይለያል መላኩ ሚካኤል ስለው ደስ ይለኛል ብዙ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 ማፎምያ መትረፍ በነ ዱራታዎስ በነብዩ ዳንኤል መች ፈጸምና የሚካኤል ሥራ ይቀጥላል ገና ብዙ ልጆች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል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 ፈጥኖ ደርሶላችሁ እንባን ስታፈሱ ስለታችሁ ሰምሯል ቁሙ ለዝማሬ በሚካኤል ምልጃ የቆማችሁ ዛሬ ብዙ ልጆች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቅቷል ክብር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 ንጉሥ ለወደደው እንሰግድለታለን። እንኳን ለሚካኤል ለሚቆም ጌታ ፊት ክብርን እንሰጥ የለ ለምድር ሹማምንት ብዙ ልጆች አሉት ለስሙ ምስክር በዙሪያው ያሉትን አብቷል ክብር ስለፍ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 ስለው ደርስ ይለኛል